Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang kurikulum merdeka Kita sudah sampai pada pembahasan struktur kurikulum merdeka Oke kita ingat kembali tentang kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemendikbud Ristek di mana kerangka dasar ini ada tiga komponen yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk capaian pembelajaran sudah saya bahas di video saya terdahulu video kedua. Nah, sekarang kita akan membahas struktur kurikulum merdeka. Bagaimanakah strukturnya? Bagaimanakah apakah ada perbedaan dengan kurikulum 2013? Struktur kurikulum ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 garis miring M garis miring 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dibedakan strukturnya antara PAUD dan Dikdas Dikmen ya. Pertama kita bahas dulu tentang struktur kurikulum PAUD ya. Di pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana alokasi berapa persen untuk intrakurikuler, berapa persen untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak diatur persentasenya tergantung gurunya masing-masing. Nah, alokasi waktunya untuk PAUD umur 3 sampai 4 tahun itu hanya 360 menit per minggu. Kemudian kalau PAUD umur usia 5 sampai 6 tahun itu 900 menit per minggu. Tentu ini kalau dibandingkan dengan dengan SD, SMP, SMA tentu ini tidak terlalu padat ya materinya atau jamnya. Kalau dibagi me, me, dibagi misalkan 30 menit paling hanya ketemu beberapa jam per minggu. Nah, ruang lingkup materi atau CP atau capen pembelajaran ini sudah saya singgung di video terdahulu ada tiga ruang lingkup yaitu yang diajarkan ada nilai agama dan budi pekerti kemudian jati diri dan literasi nah sekarang masuk ke eh, apa namanya struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebelumnya kita ingat kembali tentang fase ya uh, kalau kalau uh, PAUD tidak ada fase tapi kalau dikdas itu ada fase ya fase A sampai dengan fase F di mana fase A ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 fase B kelas 34 fase C 56 fase D 9 SMP fase E 10 fase F adalah kelas 11 12 jadi satu fase ada yang 2 tahun ada yang 3 tahun ada yang tahun tahun yang SMA ini satu fase hanya satu tahun nah berikutnya kita masuk ke struktur kurikulum SD atau MI di sini ada perbedaan dengan kurikulum 2013 di mana alokasi waktu kalau kurikulum 13 tidak ada yang namanya alokasi untuk proyek tetapi untuk kurikulum yang sekarang kurikulum merdeka untuk SD MI ini ada alokasi untuk intrakurikuler dan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita hitung kurang lebih 25% persen, ya. Misalkan kalau pendidikan agama Islam ini 108 ini untuk alokasi per tahun Kemudian kalau dikonversi menjadi jam adalah 3 jam per minggu di mana 1 JP sama dengan 350 menit ya. Kemudian untuk proyeknya adalah 36 JP untuk satu tahun ya. Ini kalau dikonversikan ini sekitar 1 JP ya. Totalnya 144 JP per tahun. Kalau di total ya konversikan ini menjadi 4 JP per minggu, 3 JP-nya untuk intrakurikuler, 1 JP-nya per minggu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berbeda adalah nomenklatur kalau yang dulu itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN sekarang berubah nama menjadi pendidikan Pancasila. Ini sekedar nama saja berubah eh, pendidikan Pancasila namun setelah saya baca di dalamnya itu juga ada kewarganegaraan. Cuma nomenklaturnya namanya berubah menjadi pendidikan Pancasila. Nah, ini perbedaannya ya. Berikutnya untuk SD uh, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu digabung, tidak dipisah menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial kalau disingkat IPAS. Kemudian juga ada seni dan budaya ini ini kalau ini tidak tidak, tidak, tidak berbeda dengan kurikulum 2013 nah yang berbeda adalah ada muatan bahasa Inggris tetapi ini sifatnya pilihan Pilihan ini tergantung kesiapan sekolah, boleh ada, boleh di, tidak. Kalaupun ada, ini nanti bisa bisa menjadi mata pelajaran tersendiri atau bisa tergabung dengan mata pelajaran lain atau nanti diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tergantung kesiapan sekolah. Jadi ini perbedaannya ada mata pelajaran IPAS yang merupakan gabungan mata pelajaran IPA dan IPS dan ada mata pelajaran pilihan bahasa Inggris. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk kurikulum 2013 ini eh kurikulum merdeka ini tidak lagi menggunakan pendekatan tematik kembali ke pola lama tetapi menekankan pada literasi baik literasi baca tulis maupun literasi numerik dan literasi-literasi yang lain. Masuk ke struktur kurikulum kelas 10 SMA garis miring FA. E nah, untuk SMP sengaja tidak saya bahas karena tidak ada e, perubahan yang signifikan, maka tidak perlu saya, saya bahas ya. Kita masuk ke SMA saja ya. Di sini ada beberapa e, perbedaan ya. Perhatikan yang kelas kelas 10 ini ya. Ini untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi digabung menjadi ilmu pengetahuan alam ya. Kemudian yang IPS juga digabung menjadi ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari empat mapel yaitu sosiologi, ekonomi, sejarah dan geografi. Kalau IPA ada tiga mapel yaitu kimia, biologi dan fisika. Kalau kurikulum 2013 ini dipisah tapi untuk kurikulum merdeka ini digabung menjadi satu. Namun nanti dalam pembelajaran itu pelaksanaannya boleh juga secara terpadu, boleh juga secara ter, terpisah tergantung sekolah. Kemudian yang beda lagi adalah seni dan prakarya. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran prakarya tapi digabung menjadi seni dan prakarya. Itu pun prakarya di sini tidak harus dipilih oleh siswa, tidak harus diadakan oleh sekolah karena di sini seni dan prakarya nanti ini dipilih salah satu. Seni musik boleh, seni rupa boleh, teater boleh, prakarya juga boleh salah satu boleh atau salah dua juga boleh minimal satu harus disediakan oleh sekolah misalkan kalau dua ya seni seni musik sama seni rupa juga boleh atau teater sama prakarya misalkan juga juga boleh jadi ada kemungkinan prakarya ini tidak diajarkan karena merupakan pilihan dari empat macam sub mata pelajaran yang yang ada ini perbedaannya dengan kurikulum 2013 di mana prakarya merupakan Eh, mata pelajaran wah wajib. Nah, yang perlu diketahui juga uh, mata pelajaran informatika sekarang menjadi mata pelajaran wajib bukan pilihan. Nah, kalau K13 itu pernah hilang tetapi kemudian muncul menjadi pilihan. Nah, kemudian untuk fase F sekarang, fase F ini kelas 11 sampai 2, 20 ada ketentuan untuk fase F ini mulai penjurusan. Jadi kelas 10 ini belum dilakukan penjurusan atau peminatan, apapun lah namanya. Mungkin kurikulum merdeka bukan itu namanya, jelas tidak ada penjurusan kelas 10, mulai ada penjurusan di kelas 11 fase F. Uh, di sini ada eh, lima kelompok ya, ada lima kelompok kalau kalau kurikulum 2006 itu namanya program atau jurusan kurikulum 2013 namanya peminatan kurikulum merdeka namanya kelompok mata pelajaran ada lima kelompok ada kelompok mata pelajaran umum ya kayak eh, bahasa Indonesia kemudian beragama, agama Pancasila seni budaya Eh, seni dan prakarya itu masuk kelompok mata pelajaran umum kemudian yang B adalah kelompok mata pelajaran MIPA MIPA ini ada empat ya matematika fisika biologi kimia kemudian kelompok IPS ini juga ada tiga ada empat ya ada empat sosiologi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Nah, di sini anak eh, sekolah itu harus memenuhi kaidah atau ketentuan yang ditetapkan dalam struktur ini ya. Untuk kelompok yang sejumlah lima ini ya ada ketentuan ya setiap peserta wajib mengikuti A seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Jadi kalau umum itu tidak pun tidak bol, tidak ada satu pun yang tidak diikuti semua harus di, diikuti. Nah, kemudian sekolah wajib menyediakan minimal tiga kelompok mata pelajaran. Misalkan kelompok umum, kelompok MIPA, kelompok IPS. Tidak boleh misalkan hanya kelompok umum sama kelompok IPA karena minimal sekurang-kurangnya tiga kelompok mata pelajaran. Kemudian ketentuan lain bahwa memilih siswa memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari minimal dua kelompok mata pelajaran. Jadi anak-anak itu harus memilih Dua kelompok tidak tidak boleh hanya memilih misalkan kelompok MIPA saja. Tidak boleh hanya memilih kelompok IPS saja. Tidak boleh hanya memilih bahasa dan budaya saja, tetapi harus minimal dua kelompok. Sebenarnya ini mirip-mirip saja dengan dengan kurikulum 2013 di mana konsepnya di sana ada peminatan dan lintas minat cuma terminologinya ber, berbeda. Kemudian ada ketentuan minimal maksimal mata pelajaran yang diambil satu kelompok mata pelajaran maksimal itu ada tiga mata pelajaran ini ini agak beda dengan dengan kurikulum kurikulum 2013 ya misalkan kalau kalau dulu anak itu masuk eh, dominannya ada kelompok MIPA maka MIPA itu empat-empatnya boleh diambil misalkan matematika, fisika, kimia, biologi boleh diambil nah satu diambil dari lintas minat nah sekarang ini maksimal tiga mata pelajaran misalkan kalau kelompok MIPA tidak boleh empat misalkan empat itu salah satu harus ditinggal misalkan dia eh, yang ditinggal adalah PP, eh, fisika atau yang ditinggal adalah kimia atau yang ditinggal adalah bi biologi karena di sini ketentuannya minimal ada maksimal adalah tiga mata pelajaran di satu kelompok. Ketika milih tiga, maka nanti dua atau satu diambil dari kelompok yang lain. Misalkan ngambil fisika, biologi, kimia, matematika tidak. Kemudian yang lainnya adalah ngambil e, sosiologi sama ekonomi misalkan atau satu saya juga boleh karena di sini boleh milih empat boleh milih lima kalau empat berarti tiga sama satu kalau lima berarti tiga sama dua atau boleh juga dua sama dua karena maksimal tiga gitu ya nah ini perbedaannya Nah, ada juga perbedaannya di kelas 10 ini mata pelajaran tadi ya. Oh, sudah saya bahas tadi sudah ya, saya bahas bahwa eh, kelompok mata eh, untuk kelas 10 fisika kimia biologi digabung menjadi satu kelompok eh, mata pelajaran sosiologi ekonomi sejarah dan geografi dijadikan sah satu Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh